vídeo pretendo ilustrar como se faría o proceso de actualización da versión OpenSUSE LEAP 15.1 a OpenSUSE LEAP 15.2. Aquí o inglés ten unha, unha ventaxa, eles chamano upgrade. Mentras que update sería a actualización de versión en versión. E upgrade sería unha actualización maior, en este caso sería una dist upgrade, una actualización de distribución. Bredelo cando usemos os comandos. Aquí fixen uns cantos cambios, simplemente para ilustrar que cando actualizas o sistema, pois despois correctamente cho vai a a manter en funcionamento sin, sin mayor novidade. Hai que dicir hai que dicir que eh, a versión 15 de OpenSUSE a versión 15.0, a versión 15.1 e a versión 15.2 son en realidade servipacks dende o punto de vista de, por exemplo, de SUSE. SUSE comercializa unha versión que a eh, open, que SUSE Linux Enterprise versión 15 e proporciona un servipack que é o 15.1 e outro servipack que é o 15.2 e outros que publicará no seu momento, me imagino. OpenSUSE eh, utiliza versiones completas, pero como comparten a versión de SUSE, pues en realidad de, eh, de alguna manera son o mismo sistema base, digamos. Eso significa que a actualización debería ser relativamente sinxela. Aquí temos as versións que hai de LEAP, por exemplo, estas son, un, son unhas, e estas son outras. Por exemplo, actualizar de aquí a aquí, pois sí que hai que ter en conta unhas cantas cousiñas, etcétera. Bueno, vamos a ver. Aquí nos describe como facer a actualización desde calquer versión a calquer versión. Sin embargo, para actualizar desde a versión 15.1 a 15.2 é moito máis sinxelo. Primeiro que vamos a facer é asegurarnos de que os repositorios apuntan á dirección correcta. Os repositorios deberíamos usar nesta, neste upgrade solo deberíamos usar os repositorios oficiais que serían este, este, este e este como vedes aquí teño uns cantos máis activos precisamente para ilustrar que normalmente tes máis repositorios que os oficiais e como poderíamos facer. Ben, en teoría deberíamos deshabilitalos. Seleccionamos, por exemplo, este, desactivamos. Esa está. Sin embargo, como eu teño poucos paquetes instalados, podo facer o procedimento todo xunto. Simplemente teño que asegurarme de que estas de que estes enderezos apuntan ao sitio correcto. Aquí vemos que se usa este, esta variable de entorno. Esta variable de entorno es muy guay porque nos permite cambiar de versión sin ter que cambiar el repositorio. Simplemente lle decimos que eh, actualiza a versión 15.1 actualiza desde una 15.0, por ejemplo, a 15.1. Actualiza a una 15.2 e, agarre, e eh, agarra e substitue aquí, de alguna manera, como se substituíra aquí, en vez de 15.1 poría 15.2 e tomaría os paquetes de ahí E iría instalando. Aquí poderíamos facer a mesma, o mesmo truco ou podemos limitarnos a cambiar o, o contido. Editamos aí. Editamos aquí. extra trae algunhas utilidades máis para para Plasma e Pacman el libdvd CSS son os que se utilizan para engadir o soporte multimedia. E aquí tomei unha actualización do cliente de Nextcloud. Sí o de sincronización que vos ensinei eh, antes. Entonces facemos este último cambio. Aceptamos. Isto son cousas que habría que facer desde unha 42.3, por exemplo, para actualizar a unha 15.0. Pero eh, para nos non nos fai falta. entonces simplemente vamos aquí e actualizamos o sistema. Ben, este paso non o vou facer porque acabo de cambiar os repositorios. Simplemente era que se me olvidaba. en teoría, a medida que estás usando Package Kit, xa deberías ter o sistema máis ou menos actualizado este paso non sería tan importante. Na práctica, É boa idea que antes de facer o cambio anterior fagades un ciper, sudo zipper up e simplemente actualicedes as, a última versión todos os paquetes por se si hai algún que queda pendiente simplemente porque é máis eh, robusto por dicilo así non é que sea necesario pero eh, é mellor Na maioría dos casos, ademais, vai involucrar a poucos paquetes, entonces tampouco tampouco algo que teña maior historia. Nas documentacións vedes que sole marca, mandar refrescar aquí e aquí antes que actualizar ou que instalar e tal. aunque realmente Zipper es suficientemente listo para, si no está refrescado, eh, si eh, refrescar antes de hacer nada. Bien, hacer solo refresco puede servir en un momento dado para ver si hay algún problema con un repositorio. Pero os digo que no sería necesario. Vemos que aquí di que se forza que sea 15.2. Perfecto. E estes repositorios son os que modificamos anteriormente. E estes son os que modifica ahora sobre a marcha. Software privativo, software principal, deberían faltar os de actualizacións. Supoño que co tempo se realizarán este Real Ever para calquer repositorio dos, al menos dos principais, porque será bastante cómodo. Ben, antes dicía que con UP facíamos a, o upgrade o update, a actualización de, do sistema. Para facer a, a actualización da distribución a nova versión, usamos dist upgrade dup. Entonces simplemente damos e vamos a ver que nos, que nos di aquí que uns cantos paquetes vai nos cambiar de, de proveedor. Entonces, si no me equivoco, Basta con dicerlle allow vendor change. Aquí nos di todo o que vai cambiar. Paquetes que están nun repositorio, vai nos instalar noutro. Paquetes que podían estar nun segundo nun terceiro repositorio que vai actualizar nunha versión máis baixa que corresponde coa do sistema. Aquí nos di que o, que o producto vai pasar de ser OpenSUSE LEAP 15.1 a OpenSUSE LEAP 15.2 e aquí todo o que vai actualizar memorias de paquetes e tal e aí vamos o sistema gráfico para facer isto permite facelo pera a comodidade eh, que de Zipper non a alcanza. Es decir, eu normalmente instalo o software co instalador de Just. É unha ferramenta moi, moi chula, podes seleccionar distintas versións, todo é moi fácil de facer. Pero para facer isto, estas cousas, digamos, masivas, unha actualización, un upgrade, é moito máis cómodo facelo en modo texto En modo gráfico, solo, es, solo as preguntas que faría antes para cambiar a, de proveedor, podrías tirarte ahí 5 minutos enteriños. Sin embargo, aquí llevamos ese comando e a correr. Allow vendor change, con separado por guiones. E eh, nada, vou deter a grabación aquí, porque son 2000 e pico paquetes. E cando poida retomaremos. Pero bueno, con isto acaba, é dicir, eh, no momento en que acaba habrá que reiniciar o sistema porque se carga un kernel novo. Esa está, non hai máis que facer. O proceso é bastante sinxelo. Máis sinxelo aquí que no que no sistema gráfico, aunque tamén podría facerse. Pero, bueno, eu creo que os comandos basta con acudir a axuda, ni sequera tens que sabelos de memoria, buscas a documentación, neste caso, pois, System Upgrade, a búsqueda foi OpenSUSE Upgrade 15.2 eh, tate tamén, tamén habría funcionado. Aquí vamos a, a web. Esta serie de documentación é eh, o mismo, pero máis amplio. E eh, nada, aquí o deixamos hasta que hasta que acabe, porque lle vai levar unha tiradiña.